Anem a entrar en el que és la, la, la formació de la gent, no? Què és, quin és el perfil professional, quin és el nivell de formació. D'acord, tenim mig milió de persones a Espanya, 86.000 a Catalunya, que diuen que treballen amb les TIC. Anem a preguntar-los eh, què has fet, no? què has estudiat. I a partir d'aquí veiem que el que són llicenciats enginyers en TIC, diplomats enginyers en TIC, Ara això, diguéssim, ja sabeu que s'ajuntarà amb el que és la figura del graduat, la graduació, el eh, que esteu fent vosaltres, no? Eh, però clar, això és una estadística del mercat, de lo que hi ha ara mateix al mercat. Veiem que hi ha més enginyers, el que en deien abans, superiors de 5 anys, que no pas enginyers tècnics, els de 3 anys. No? Eh, després tenim aquí titulats de formació professional, no? tenim uns quants també. Mm? Tenim altres titulacions universitàries, els que us comentava abans, físics, matemàtics, eh, algun que ha fet economia però que li va a lo de les TIC i per tant s'ha reciclat. No? Altres titulacions FP que no són TIC i gent que no té titulació però que s'ha autoformat o l'empresa l'ha format i que per tant està, està produint el sector de les TIC. I aquesta és, per tant, una figura, jo en dic piràmide invertida, per què? Perquè en molts sectors econòmics eh, el que tens és molta mà d'obra no? i a mesura que vas pujant, jefes n'hi ha pocs. No? I per tant, eh, és una estructura piramidal, en aquest cas invertida. Els colors intenten diferenciar la formació del treballador que està, diguéssim, en fosc, verd més fosc, al sector de les TIC, i en verd més clar a altres sectors. Per què? Perquè tenim treballadors que no estan pròpiament al sector de les TIC. Tenim, per exemple, aquell eh, despatx d'advocats que us comentava abans, si és un despatx gran, tindrà un administrador de sistemes, perquè quan se li espatlla la xarxa als ordinadors necessitarà algú que li, que li doni un cop de mà. No? Per tant, estarà imputat la seva activitat econòmica dins del que és el sector de serveis, no? de serveis jurídics, no? però ell és un professional que ha sortit del sector de l'estic per anar a oferir serveis a un altre sector. Això vol dir que, més o menys, diguéssim, el nivell de formació en altres sectors és molt similar. Un enginyer TIC, bàsicament, ocupa una posició tècnica dins de l'empresa. És a dir, on anireu a treballar vosaltres? Pues, el departament d'informàtica o de IT, d'Information Technologies, però en definitiva estareu en un àmbit tècnic, envoltats d'altres enginyers, d'altra gent que ha fet una formació similar a la vostra i aportant valor a l'empresa en l'àmbit de, la, de, l'àmbit de la tecnologia. Però això no, no passa amb tots, no? Hi ha, hi ha gent que treballa amb el que és la direcció de l'empresa. Dedica menys hores cada vegada a fer tecnologia, a programar, a portar projectes de desplegament de xarxes, per exemple, o fer, fer producció, i passa a liderar, liderar un equip. Per tant, comença a ser un comandament intermig, no? fins que acaba promocionant a el que és direcció del departament o direcció de l'empresa. En una enquesta que es va fer fa, fa uns anys, però que tampoc varia molt, diu l'àmbit on treballen més habitualment aquests professionals és un àmbit que en diem disseny i implantació de sistemes i aplicacions informàtiques, bàsicament programació no? i analistes. No? I això vol dir un 40%, tant si estàs al sector de les TIC com si no estàs al sector de les TIC. En canvi, la tasca d'operacions de telecomunicació, un 25% dels que estan al sector de les TIC i en canvi al sector no TIC no hi, ha, no hi ha ningú que estigui fent operacions de telecomunicació. Les empreses que no estan al sector de les TIC no acostumen a desplegar la seva pròpia xarxa de comunicacions. El que fan és la contracten, la compren no? una, a una altra empresa. No? Per tant, això fa que des del punt de vista d'ocupació hi hagi poca, pocs professionals aquí. No? I així successivament, anem a comentar-ne dos més, assessorament tecnològic i consultoria en solucions TIC. La consultoria i l'assessorament és un valor, diguéssim, eh, eh, un valor molt necessari pel, per tots els sectors productius i, per tant, hi ha moltes empreses de consultoria que contracten de forma bastant massiva enginyers.